campaign ez'okunoonyeza eh, ah, jacob oranya ah, obwa speaker naye ate eri ku ludda lwa litwala ebeka naga naye alinayo baminisita abaamaanyi alinayo sara opendi eyi yalangirira dda nti agenda kubeera ku ludda lwalitwala ebeka daga ate n'omumyuka wa saminisita weggwanga owokubiri moses ali naye yalangirira dda era naye nagamba gaba agenda okuwagira alitwala ebeka daga mukadde waffe omulungi tamala emirundi amaze okutuuka ng'agenda kutubuulira uh, qualities za Rebecca Kadaga ne qualities za Oranya era nga bagamba nti Oranya ye tasobola kukwata bantu bulungi nga muzadde uh, nga muzadde tasobola kukwata bulungi muntu nga muzadde naye ng'ate asobolera ddala bulungi nnyo uh, okukubiriza palamenti naye ate Rebecca Kadaga alina qualities ezamaama omanyi maama akwata bulungi abaana be nabuli kimu kalirebeka daaga ye awasobola okukikola bulungi mukulu tamala emirundi sebukulikayo ebukuya mukulutamala emirundinabaddeku hmm. ebukuya nebaddekewo nenkyala newwo kubanga omuntu gwotagendeyangako wuwe hmm. kati gwekyayina ebbanja ah, okutuukako ewangenatuukayo oluganda lwenyini ate omuntu alina okubeera nenyumba ewaabwe abantu balina okuba n'ebijja ebirungi hmm. balina okuba nomwaka n'amaka ewaabwe amalungi kubanga enkomerero yaffe gwera eyo eh, gyoswalira nti omusajja yi musajja ono eh, talina nawaabwe talina naki hmm. naye ryo etteeka olwokuba baali bavuddemu ekezayo etteeka lyo tirigamba nti alina okubeera n'enyumba ewamu okwesimbawo hmm. etteeka ligamba okizimbira mu myezi mukaaga Eh, nekuwesibao nga tugirina eh, eh, nemyezi mukaagaabantu bakwagadde waba hmm. walowooza nti abantu kateekayo bagenda musi nga alina nsiisira munsiko baali bekoledde ki era akayumba kaka hmm. purezidenti akasookawo amategula n'amatafaali kanali nsoboka yagamubuli hmm. ofuna propert valvolution tubaire emirundi ebiri to own property ne famire yo nze singa ndowoleza nnyo mu famire yange n'obulamu bwange mm. sandikoze mm. oba nakunyumiza nti nabakwata nga boogera omusajja yakuba essimu wano nagandayo abakuumi bo tebakutte omwami eyakuba essimu yalina kyamanyi kubanga yagamba kubanga eh, yagamba kyabakuumi bo tebakututtireowulira essomu yange bano nga boogera hmm, bali mu meeting zembambalaba akati baagenda nembawulira nga boogera temugjewo omukuumi wooku tuteekewo omulala amukuba essasi naye bamutte obujulizi bwobubi nga mbawulira wa eh, bali mu meeting anti kati eri ebyuma byange byebakufuna nembafuna wano kati ngenda eka ekiro hmm. musangawo hmm. mbabuuza ani yakuleese eyabaddewo yakoze eki mhm. nze munkola ebyakagolo mhm. mbumukyusagasitegeddeati ate teri muntu era wanezinjaga nawandise n'akatabo mm. amaanyi ga shiriki eh, shiriki bwebanga yawaka nga yiyo yekuuma omuntu kutasobola kuva ku mabega gajjajjawe n'agwa kakati ku makya nga mwitanga mugambo naye gwe nabawulidde nga bagala okuva omuserikale miliyoni kikumi ankuba mhm. esasi n'abakuumi abasangiddwawo bamutte evidensi ebule bweba bakutumi nga kyebakutumi okukola tunula mudirisa nga mudirisa mudiiro mulimu omuntu anfananira ddala nga bwenyamba ddala ngaalaba tivi ate nga nange ebwerwandaba nikugakati kusinga okufa n'okubako omu asigadde wakkwata omusajja teyawunga ate yadda teyadda yabulya bakama be kyoli omusajja alimu abantu babiri eh, eh, eh. kakati kumukunum singankula mm. nkukubira akatano omusajja mm. abuuziza naye omusajja ono oh, tumubambula esasi bagambye tumubambula esasi omusajja tubonyabonyeza nnyo kubanga mm. omusajja ono oh, yagenda ewagundi ewa museveni n'atuwabirayo musajja tumubambula esasi nesasi bakyalemeddwa engeri gye bali kubambula <laughs> mune mune namugamba aa president yatugamba ajja kututta bwetumukuba esasi ajja kututta naye omusajja yabuuza nagamba nti nekyembuuza omusajja ono kyava nonyako kiki gavumenti gyengenda okusuula yanyina ono omwana aliwo kitere wano bundi jangu otutereko wano akutere awo mm. tugaketudde kubiri <laughs> abaana bamanyi abali mu tteke rikomu mm. amanye eddoboozi bwoliwaba ayina tekinologi kubanga mm. kati biva ewaka bikwata bali anne bijja wano sisitemu yetaaga banaba kakati musajja abuuziza naye omusajja oyo ampabire wa pulezidenti ngenda kuwamba gavumenti ye ngenda kuwamba yasezaala wange yanyina yakitaawe amunyinako oluganda kati mulimu ekitukubiddemu <laughs> ah. <laughs> tebimanya ne, ne pulogulamu gyoliko mm. kati akuba atugambe ki akulemesa okuteekako ah. tubire hmm? <laughs> naawe ku simu tuli mu pologulamu tukola as claims that I'm, I'm conspiring to destroy my father in law's government. As my father in law, he's, he's, he's a father. Why does he get so bothered to the extent of, you know, behaving in a, I mean, in an intolerable way? It is very painful, by the way. You see, I know, I know. You know, when I was listening to it, I had several things. Actually, every in this government is related to us, and uh, that we are the creators of all those problems for His Excellency. That even uh, this campaign has been very hard because it was our contribution to the failings of government service deliveries. And really, this was including, you see, the transport sector, the market sector, <laughs> hmm every sector actually, it is blamed on us that actually, particularly you, are the person who is failing everything, plus your counterparts. That is the whole thing. So when we look at this, he seems not, uh, not in a position to stop this kind of assault. And uh, he's always getting more energized. I don't know what triggers that, but I'm also trying to find out. We really don't know. Sometimes I get so weakened and uh, I really fail to, to even reason out how I can handle this man. He doesn't express that I'm doing this for this. He's not negotiating for anything. But he's also, he's just willing to destroy us. Because he, he would simply tell me that, you see, I'm, not, I'm going to insist on crushing your ideas, on crushing your activities, or interfering with your life until you pay this amount of money which accrued because of this reason. But it's not doing that at all. It, I'm asking myself, what exactly does he want? Really, what exactly does he want? to simply make me useless? Do we share a mother? Do we share a father? Is he my stepbrother? see my, I mean, in what aspect is he going to come and destroy my life? We are not rhyming on the same right. We have different frequencies, different wavelengths, but why does he really insist? I, I, I, Pastor, I don't know, and I cannot say that it is all that, but what I know about his character is that his threat of vengeance is always in around tenfold. folds. Mm. If you make him a rose, if you if you cause to him a rose of one thousand, he wants you to, to lose ten thousand. That is his, uh, I think, character, and that is the whole thing. Have I ever gone? Have I ever grabbed his land? Have I ever? What did I do? Hmm? A job is a job. It was a contract. If His Excellency chooses not to give him further contract, how does it affect me? You face up to people lose contracts every day. I look at that people in the rear, they lost their contracts. They tried to fight east to west. At the end of the day, their fighting was washed out. The institution was reverted back to the ministry. So what were they fighting? They wasted a lot of money fighting here and there. What is it that they really could not see? So the same thing, if the contract is served for 13 years, how many people have served for 13 years? How long has Don Wanyama served? Broke of just five years. He had an opportunity to go to the new vision and make a lot of money. He chose to go jobless. Now the noise he's making really, I, I simply don't understand. What is he trying to compensate? What is he compensating? All that, you know, I, I don't understand really. see, some characters are just like that. Hmm? Their anger and the will to vengeance is the price. Gagazi, Tambaburi. Hmm. This is where Africans go wrong. Hmm. Africans, Mbagamba. To me, look where I'm in nursery school, many which is Sulavana Bawala. Metro near Bagano for me where Mumuita Mulabi. naye nga te metro niyo yabagana okufuluma ebweru abalemesa kufuna mbuto nakwononeka hmm. is helping you kakati hmm. mbagamba hmm. nabagamba nawanika katabo kano nga tugenda mukalulu nti the setout cas naye mbaga kambabuulire mu setout ya uganda mulimu ekisiraani mm-hmm. oba omuzimu mm-hmm. ogukwata omwezi omukulembeze wa uganda yenna abalabe be abanoonyeza bweru nga bali munju aa nembagamba hmm. nti mutunuulire obote yalowooza nti obwakabaka ye pulobulemu ye naye ani yamugjako yali mulangira nembagamba liwoko ati obote 2 oba obudde bubona bumalira ku museveni naye ani yamugjako ne pawulo muwa nga baawa nemugamba nembagamba nti idi amini dada yalumba tanzania naye nga batta abantu mu uganda si batanzania bakasimubula faluku minawa nga bali mu uganda if uh, you wanted to solve problem yali alina kukwata ku baani era kyekyatiisa ben hmm. ben bamugja mu kooti kuba yali asaza omusango bakwata omusajja omuzungu nebamutwala emakindi kakati bamutwala emakindi abafamiry nebagenda mu kooti hmm. nebasaba gavumenti emulete mu kooti emuvunaana omusango obayimbulwe hmm. tukiyita hobias copas ne katumba oyo ayina omusajja gwe yaleetako mu kooti ndowooza bakazikuluka bakazi kuluka naye bakazi kuluka omanyiki kitegeeza <laughs> nti eyabuuka ebizibu byonna nayitawo mm. bakazi kuluka <laughs> kakati gundi amini nategeera ye amini yali amanyi amagezi g'abasajja be mm. nagamba maryamu nti abazungu tujja kuyisibwamu mutwe omusajja omusajja ne bamuta benikiwanuka nagamba amagye tegalina buyinza buta muntu mumulete mukoti mumuteere wano mariamu gunaga nti ono gwe twaleeta obuleesa ono enegolowooza mhm. nze nzikiriza nti ebintu bino byaliyo mm. nti jesus nti nsobola okumenya ekanisa nengizimba munaku satu yeekalu yamala emyaka nemyakamaka onomulaate eddaluli yali gimenya <laughs> mhm. waliwo ewantu weyogerera ekintu nga kirifa fege nga bantu bayinzanebakuba emiggo gyabwereti hmm. <laughs> maria mungu nagamba fe abawamba gavumenti ono fe baga nti tetuyinaki buyinza tubumulageko mhm. beni kiwanuka bamukima mu kooti motoka yajja emugoba okuva ewuwe mhm. nayingira mu high court era mubamujja kakati gundi waliwo kibedi E, mm. omanye amini yabalimba mm. nti banenze ndi wamaje mu myaka ebiri ngenda kudda mu balaks abagezi bonna ne bajja museveni yeyamukengerawo nanti eh. eh. obuyinza buweekayo gwe tulaba nabasiraamu mm. ti omukazi bwomuwa ettalaka alina okufumbirwako kakati gyafumbiddwa ate ava yakomewe gwolina okutegeera nti kyaŋamba kikoleka isit practical nti omukazi n'agamba ti omusajja oyo ti nanywedde omwenge gwe ne tukkiriziganya nti tugende buli tusule ffenna nga tusuze mu ngoye eh, eh, nti yankutte gwe tukitegeera ti intensoni yekuwa omwenge lwaki teyagwadde mwanyina lwakyagala musule mwenna ate nga musule mu ngoye kati eyo jajimenti ebesigadde wuwo si museveni <laughs> yuagisept ti omusajja alwanidde emyaka etaano asobole okuwayo powe yes kyova olaba nti abakulembeze sajenti ddo yasigala sajenti ddo teyakuzibwa kano gaddafi waayo bakugamba nti bwofuuka lefenant genero nga president aba ono sajenti agenda natulyanga okuvaana okutuuka ku ranka eyo kiri mutwalira emyaka aga ayiwa kino Hmm. ekyamangu eh, aliwa kino hmm. nti era gadafi era yali akulira ba genos naye ngaomusala akufunana gwa kano mumagi anikugambye nti structure eri kakati ono ye yakula bali ne bamuyitako ye gadafi yakkiriza ne bamuyitako naye nga teye kamanda ine chiefu yakikuulira ye wamagye eh, ye kano gadafi yasalawo okukola ekyo era asula mu tenti eh, nkubuulidde tekati ekenya eriyo ekyambalo kya firidi maaso nebwotaba wamaje okyambala kamanda yinechief mm. ku mikolo gyamaje mm. ukulu yekka yakyambadde abala bonna bali bakitya kuba amaje kenya babadde gaskeyali mm. kaa negamba nti idi amin yalumba tanzania naye nga purobulemu yeeriruddawo munda mu ggwanga nembaga nti pulezidenti museveni naye kino ekikoli mukikoze eki bamulaga bobi wine si ye bobi wine simulabe wa museveni era nakiteekako wano nateekako mm. is bobi wine museveni is problemu statehouse kasi ekiri eh, mu statehouse nemuzeyi kimukutte bobi wine gwanoonya si bobi wine yesi namugaa nti omulabe waali kati unayogera nga akugambye kuba bagira beno programu mm. bagiraba emukuze balaba mm. bo benyini bwebamala okutta programu nga baziddukako mhm. kati balikweno bagirikodinga nebagidisikasinga mhm. era neyala saturday bagidisikasinga mhm. bewagundi nebagitulamu nga boogera kakati bobi wayintajjangako okufuga ggwanga omuteringeyo bobi wayini bobi wayini alinga omuvubuka wa booda yatunulira omuwala omukazi omulungi ali mu bbaala ngaabasajja bamutya namukwata mu kiwato yagenda okulaba nga noona akola ki akkiriza mhm. bobi wayini yenyini ntera kugaye yasoboka wange ngaatya mhm. yali agalakugenda bamusevenimubuulira mhm. ne bamubulookera naye bobi wine agenda okulaba yanyenjezeka era nabagamba nti tayimu egenda okujja kati bwolaba bebi atambye olugi nelweggula nga liwo omubbi ye tajja nanyondo eh. anti yamanya luno olugi lunafu kati kekitawanyo noomuko omuko yayomba yagala okunkuba esasi tatusula gavumenti ya kitaawo eh. wadde yanyoko yasula yasezaalawo eh. kati gwojiwa omunoonyakuki ate simusabye sente agee nti oba akayinyamirimu ye yenyini yeyagaana ate benkontradict navuma buli muntu yenna ate bali bantwalakwembasebabala eh, bubi bambala bubi nti mulimu abantu botajooga aigo kati nagenda emyaka munaana ogenda kunkolaki naye ngaate nze bwenagenda nasigala nkitegedde ngaomukazi ewaka asobola okugobawo baganda bo eh. naye gwe olina okutegeera gwe muganda wo tomukyawa hmm. kuba naawe otegeera naawe mukazi wo oli wasa omukazi naye nakola bwatyo yes kakati gweotegeera ti abakazi abalina amagezi mangi nnyo hmm. okukyesingirawo ki oyinza okuba nga ye gwe baganda nakutegeera nti ogenda kuddanga abaddeyo amangu batalina mirimu nga gyaffe omusanga ali muntu muyangoye ayoza gwoyoza engoye mamago nti baganda babalina omulimu gabakola tebavudde wanodda kakati ekiro palamenti bweyita akaboozi omugongo ogwasibye gweweta ku ngoye nze nkoye e, baganda bwobafubutula ku maca kubanga parliament eganye okutuula naye nga ono yabikola kakati nte nakitegeera mm. nti museveni alina ekizibu kyali kya mu nyumba era ekizibu kya museveni kya munjunze muyambye nokisolovin naye kyenjagalira omuvubuka ono bamutumidde bakamutumira abantu ngaaba yagambye nti genda omugambe kyatalowoozaako kyesisobola kukola ekyokufuga eggwanga sijja kukivaako yagambye agambye ekyokufuga eggwanga siyinza kkita ekyokubiri genda omugambe ti ekintu kyekigenda kugwa nino kiyoola nze nkiyamba kati anti mulenzi ye bwagamba aŋamba nti bwekyogaa kyengenda okusuula nze mugamba Hane Museveni ya tulimbye nnyo. Hadi mulira no, hadi chenkubulira. No mukono gwatu sekwa kwa. Singa bandi singa bandi tya katabu kangako. Mm. Nali kubulide mm. ebintu Museveni kwa yayimirirangako. Demokrasi twalonda okuva ku kyalo. Tetutuka ku president. Tekibangawo mu Uganda since independence. President yasoka uh, eh, mutesa bamulondira mu parliament. Electoral College. Mm -hmm. Prime Minister era tetwamulonda tetwamukubako kalulu ekibiina ekyali kisingamu ababaka ba palamenti abangi obo temuyava mu 1961 abaganda balonda lukiiko tebalonda kitole mm. yes kakati netuva mu 62 babaganda basembayo okulonda mu 61 tuddamu okulonda mu 8 tebalonda kuba ku byalo mu 8 anti kinkuba aa mukinaana tulanudde abaka ba palamenti ebibiina hmm. bulanki ezi omuntu yeka yayagala okuteekawo lc yali idi amini mayumba kumi kunoonya batanzania abayekera bayingiranga eno basookera waffe eri ku boda hmm. okumanyaani ayingiddewo era nabuno obugundi buno bwemulaba obwobusalaba hmm. abo abayekera bwasookera waffe ku boda nga baba upc balanga akantu kaabwe ewali owa upc munaabwe ati nkubuulire basikeyalinganga abantu okutambula ekiro eh. naye nga kano akantu kano kebalambye ye yali mu upc eh. yalambanga akantu kano kati atambula nga bwolaba mu bayibuli hmm. ti malayika eyajja okuzikiriza ayina akabonero keyalabirangako this is what happened kakati ntinze bangoba naye nina ebintu byange biwandiika nawandiika akatabo kange invisible hand mm. nakawandiika mu 21nti mu gavumenti ya museveni mulimu omukono gwatalaba naye kugenda musuula nalaba mpapa zibiri mwenda ekyo kirala takyaddamu kufuna gundi lazaalo bwe yafa yesu ne bwe yamukomyawo yakolayo ki mu bayibuli mulimu kirazaalo kyeyakola ate nze ndakisoma nzensoma ebitabo byabayudaaya mm. byebakyusa mu lulimi mu lugiriiki nebaluteeka mugunda kakati nga bwolaba nti ekigambo nti okugamba nti yesu yazalibwa mu kisibo kyente tuga nti baali baavu mm. no waliwo seratone noga nti yozefu yali musajja mwavu yozefu yatulanga ku yeekaalu ku lukiiko lwa yeekaalu gyeyasanga zakaliya zakaliya nga yeyawasaza abeeti muganda wa virgini mary era okuga nti josefu mubazi si mubazi bakikyusa bukyusa necton kitegeeza disayina owaleero anti ye disayina si si ono si wakyalaani ono disayina mhm. yes yosefu bwosoma ebitabo byabayudaaya mm. taata we yafa muto nakuza baganda be nabazimbira nenyumba nabakolera nembaga siyeri mwavu ava mu nyumba ya daudi tomanyi nga bali bagenda kubalaba mu nyumba ya ah, daudi yosefu yakolera baganda ba yesu embaga nabulikimu ah, ah, ye yosefu teyali mwavu kyenkunyonyola kiri bwe kiti tibakyusanga ebigambo hmm. okubijja mu lulimi olulala nga bwokireete nokuba yesu yali emu tugambe nti abaavu bebe ediini kati bagamba buli mulimu yesu gweyakolako eh. buli agukola eh. abamwavu eh. anti gundi service delivery kubusomesa obuwulizi bwenjiri kati abalokole baavukakati kankubuulire mm. nti ndinatunulya mumwenya bbiri kumi nebiri mm. nga museveni bamutwala baali bamutwala batya ono omukulu kyanvumira hmm. bayingira bannayuganda naddala abaganda bwoba oyagala okubafuga odde ne mukatebe tokwata ku busuubuzi baganda capitalistic bynature hmm. ekyokubiri abaganda tebagala gavumenti hmm. olwensonga tibaali tebayina kyebafuna mumengo sabasajja kabaka eh, muganda toyinza mugamba museveni yejalabya nga sekabaka mutesa yina roseroyisi naye nga abaganda abasinga obungi eh, tebayina mabaati abaganda obajja mu ssubi okubateeka mu nyumba ezamabaati abayindi baleeta ekibinja kya nankasa nga kitambula kikuba mu buganda nebajja n'abookerezi kati webamalanga okwoca enyumba yo ensiisirayo mhm. omuyindi nakuwola amabaati oli muwe emwanyi eh. yesi nenvunza baleeta ndeeta okutunda ebikwaso nga bazikanyuka bwebati eh, naye ge okujja society okujja omugomanyi nti enyumba yesubi erikafa tebonyo eh. ate nga enyumba yesubi tokola fujjo ku kyalo bagiwukya ate nga temala gokebwa munyagweriira munyale empaawo gye bakulanga munyagweriira mhm. munyale mm. eh. kakati gundi kugamba mm. nti bano bagenda ne bakola ensobi bayagala essente naye ngaessente ezo bwebayagala ozikola abangereza bakola obubbi hmm? kyetuyita pulanda bagenda mu latini america ne basangayo golod ne basanga nga abayindi abamiifu balendi indianes nga banafu mm -hmm. Eh, mm. ne baddayo ewaabwe ne bakima abakatuliki bannaabwe ab'omu irandi abazungu mm. era irandi is depopulated ne bagenda bakola mu birombe nga nabo bafa mu myezi mukaaga mm-hmm. banafu mm-hmm. ne bakima fe abaddugavu kakati eh. bw'ova wano ne bakugamba bamaze okubba ebirombe byawe ebyomulatini amerika amerika mm. gyebagobayo waliwo omusajja nga muyita manoli naga nti mwena abazungu mwena yeroku eveewa alemerayo tukuba mukube hmm? nebaddukayo hmm? kwekutandika nebagana nedda mumanyi betubadde tuleeta balimire ewaabwe pamba balime kiki obulaba omumisa nebalupu yajja na pamba hmm. tebajja kusuubula apaana anti nkubuulire ne bwosoma history hmm. ebbaluwa yasakabaka mutesa yafumira mupopulalo telegraph hmm. bachurch mission society nebagaa nti aa ah, twagala tunoonya abantu abamunaddiini bagende mu buganda waayi mutesa yagenda okutunuulira ngaabatuluuki abatake bagala kuwamba nsi ye hmm. naye bwe bamukyalire wwe nalaba bye babaleese nga abaganda tebali waggulu nnyo abataka tebalina kyamaanyi kyebamusinza mhm. nagamba nti bano okuwamba ensi yange mhm. kampita abazungu bagitwale si ddiini eddiini ijesonasidiini era mukirango kyebatekamu bagamba mhm. nti bannange abantu muweeyo sente tukire abaminsani bagende mu buganda lwaki abaganda tebambala ne bwe banayambala akakete pamba waffe ajja kulinnya tukiyita cotony farmin in, your, in england bamala obaku bamu latin america bajja mumawanga gaffe abangereza ne bava wano ne bagenda ebuyindi bagenda okutuuka ebuyindi nga abasajja abagagga bwe bafa golodi bamusiiga ku mizikiti mhm. eh? abangereza ne bawala kati emizikiti abatali basiraamu golodi ne bamutwala ewaabwe ye pulanda gyenkugamba mm. ne bagenda batunuli abacyayina bwe bati nebakizula nga bachina baavu nnyo mm. kale china yasooka okukola obuganga bwemuntu mm-hmm. naye ate amagezi bagamukubye ye yakoma ku buganga mm-hmm. kakati abachina babatonolya mu 188 tukiyita the anglo chinese opiamuo mm-hmm. abangereza balwana n'abachina nebabanyusa enjaga lwampaka nga bagikula lwampaka balina eh, ginywa eh. kyemusobola okugula anti gyegambye epulanda naye nga banyaga balagawa kakati nga ejaga oginywa ogigula bagikunywesa lwa mpaka kyosobola okugula erabalina akazi obulaba omukyayina okukwata nga omunywesa enjaga ebintu biri ebyo omukyayina nakwata omukazi omukyayina nga bebasa nomujapan bamutirawo obukyayi anti japan yabakozesangako ebintu bingi okugezesako ebyokulwanyisa biki nga bali awo basiru naye nga bangi kakati 1848 eh, the anglo chinese war mm. of 1848 abachina ne babanywesa enjaga naye nga abangeri takyegamba banyaganga batwala wa waabwe industrial revolution kukulakulanya makolero gaabwe hmm. kukulakunyayaki makolero gaabwe kakati mububbi omu mulimu omusajja muyita sadrake sadureka yali musajja mubbi wa ku nyanja nga yina ekibinja ekikibamaato katambula pirate hmm. yaddayo ebungereza n'emiti gya golodi enkumi ezi kwini n'amusimbirawo obwassa sadureka yali mubbi eh? nga bwe nabagamba nti mwekereziya mwalimu evatikano ngaeriyo faaza bamuyita kalinali bamuyita makyonkosi mhm. nga bira kereziya era poliisi ya italy yayagala omukwata papa n'amuwerekera ku kisaawe mhm. n'alinya enyonyi n'addayo ewaawe nga mufere wa keresia macunkusi kali nali macunkusi ngabira kanisa yes mm. nakugamba nti erinyogundi gwolaba viagula kanisa yabungereza yamukola kufunamu sente ngeti mone invesinit kakati bano ekibi kyebakola nti abangereza batuka ekiseera ne bategeera mm. bano tubabbye ekikola ki if you go to belgium belgium basinga basi kuzimba mmeeri emiti gye babba embaawo gye babba ebubiri e, e, gye bakyaziina mu sitoowa anti e, bazimbanga kukka wansi ebibuga bya europe byonna kubanga batuuka okubagamba nti buli eddirisa lisasulirwa omusolo kyetuyita adverse impact of a taxi nti batandika okusolooza enyumba amadirisa mm. mm. bazaye abasajja kyebakola enyumba bazizimba zikka wansi balimu okusasula omusolo gw'amadirisa <laughs> nawano bakoga nti baletawo hati takisi mm. nebaleta negandi takisi gomanye nti buli muganda yayina emundu buli muganda yayina emundu mu nyumba kakati abangereza okubasalya emundu zikanyuga bazisasuza omusolo abaganda nebakanyuka emundu nga eh, lugad bweyajja wano hmm. abakatuliki bali mu lukiiko nabakatulikitaayo nga bali mu lukiiko kakati abakristaayo abakatuliki nebategeera nti lugad mukristaayo aze kutwala ki hmm. bwakabaka mu bangereza kakati mwanga yali ateekako omukono bwati kundagaano mhm. omukatuliki nasumulula emundu abaganda tukiyita kubogolwa hmm. mumukiyita coaching abaleero kubogolwa lugadi bwe yawulira emundu webogolwa yafuluma emisinde yakomawo eki ogwasooka yasangawo ekibinja ekyabayaayi abanywedde enjega ne bamutwala emisinde mube mute nga bategedde kyogolabambagambo hmm. nti bali abaganda abedda si bebaleero hmm. abaganda abedda bategeeranga nti eh, bano babbya balya emmengo nti abasajja bano abanywi benjaga mu lukumu lunaana kale kyenda mu emeka hmm. lugati ajja wano yasangawo ogubinja kwabasajja abanywedde enjaga abagaa nti omungeri tatatwala bintu byaffe muwanga yali amaze okuwakooli oda ebusoga tokkiriza omuzungu yenna okusala kiyira kubanga omusajja omulaguzi shiriki yali amaze okulagula muteesa hmm. mwanga hmm. muteesa oli olubereberye nti alisanyawo obwakabaka bwa buganda jabuva mumanju alibuzawo aliba munyolo balanga obwo tekyova olaba bishop hannington yabyava mu east kakati mutesa bamubulya nti gundi waliyo omuzungu omulala ajja lugadi mwange naga nti mugjewo obwato bwamu kati abaana abasoga okuzanya balekawo obwato bubiri mm. nga balabye omuzungu badduse nayitawo naye oba communication yali etya <laughs> mwanga yalagira wakooli nti kitaawe w'abaana abo ababiri abasoga abazanyidde ku nyanja ne balekawo obwati omuzungu kajjiddemu baleeta embasala emitwe yabasala emitwe mwanga abasoga basatu eh. ah, ah, wakooli buganda yali efuga ebusoga kyobula nti gwe kyotategeera mm. abaganda bwe bamala okuma enalemu akalulu mm. nozanyira ku kadaaga kyabazinga bombi bwe bagenda olanyata kompasetingawo politics is numbers politics is alliances but numbers if you don't have numbers you've gone mm. abasoka batambula naki nabaganda ize kasomulyo so kakati kyenavuddeko wali okubanyonyola nti abasajja bali banyaganga kutwalawa nebakulakulana kati ate bano batekawo ekibiina kya fellowship nga babba mu gavumenti ate bwe babba tebamala kuba mbagamba nti singa muliranwa wo bamusiba mu kkomera n'atalekawo baana n'akuleka okukuuma ekibanja kye olina okulima olusuku olulwo omusajja ono agenda okukomawo hmm. nga naawe olina olusuku oluki olulwo yoteka advantage of this money absence abantu abalala kyobula bafenyize nyumba yange mukyalo terimu muntu hey. Eh. apana twaliye muntu anti ndinda lijiryawo odira omuntu naddala nga musajja oba mm. mwana woba muki mm. oba relative n'omuteekamu n'awasizaamu kati yazimba eyiye oba teggwa asigale mu eno yes tikulya strouble wakulidde abaana webakulidde hmm. yes itizirisike omulekedde enyumba y'omutowa omukyalo kakati golowooza nti yagenda kuzimba eyiye nti ekibanja okyazise mhm. abaana webakulidde mulamu wo wakulidde akeera kulima wuwo webalya emmere nti eh, ovudde ekampala kati munabeera mu famiry ebiri muberemu ebeerewo ah! eh, ati kubuulidde nti oli obanga amuwadde kubanga okujjako ngaomugenyi nti gundi naawe zimba eyiyo eno tempulale naye bwabeeramu nabeera comfortable kutala bano baminisita hmm. abamanyidde ebyobwerere mafuta maki kakati abazungu balibo kyebakola bano bwe babba sente tebalekayo kakati nokyovaolaba nti ebintu museveni byonna ebyali bimuwa enkizo byonna ne bwataalibadde bobi wine ne bwe yalibadde omuyaya afaanana atya era yalibakubye bali bakubye kakati kubuulira negamba hmm. nti bano ye porobulemu gye banvumira nti ze nali nakitegeera dda nti ekintu kyamwe mukolaki era nawandika katabo nembagamba nti bano balinga banywi bawalaki abazungu bwe bazuula walaje mu banubbi nti abanubbi bakuba emundu nga batamidde hmm. nebaleeta bapasalogesi nebakebera walaje bamutuumawo jiini ne batya nnyo bali baga nti omunubbi muvumu nnyo koza alwana atamidde bakambwe batta abaana bafumita abaana ebifo kati abanubbi abagundi abowoje naye ne balwanyisa walaki omusajja omuzungu yagenda mu lukiiko lwa buganda n'abagamba tibanemugavana mutuyambe ku walaki hmm. omusajja ambuuza tubayamba ku walaki walaki akozeeki mhm. ayo kyekibumba afudde n'ekibumba ekiramu mumuwaaki mhm. nkuuma ekibumba kyange bwe nfa nga kiramu mhm. gavana gwe omuzungu wampaaki <laughs> kubanga ebusoga okutta emmese mm. bazigulangako emikira eh, abasoga bagana okutta embeba mm. kati abazungu gavana naga nti nedda bo bali stabon mukyemuba mukola emikira gyemmese mugigule naye ate nga sigozi twali yagise gwasse emmese omukira ogutwala mu kyaki <laughs> bali abacyaki ne bakwata akabbo k'emikira ne bakatwala ewa gavana n'abawamu ki era sente ebintu okuzimba chaches n'amasomero ga misa mm-hmm. mu busoga sente zava mu mikira gya misa tuyinkalegihemu okutta emmese tuyinkalegihemu era neyindiya ne baleeta emisota gyebwe gy'abazungu bagende mhm. kati abazungu ne bakozesa fomula yemu bagule emisota abasajja bayini ne batandika ogirunda sente ne ziggwawo kyafuuka komaaso bano baleeta emisota gyebwe gy'abazungu n'obukyafu mu kibuga buyindi nkyafu nnyo lwaki bagamba gundi yabagamba oyo gonde eh, gandi eh, mm. yabagamba mupame buli wamu abazungu badduke obukyafu baduke nebasalaebyaibuliwantuwonnakakati <laughs> eh. bano ensobi gyebakola eh. nti bayingirira ebintu byonna naye nga babba tebamala singa babba nebafuna capital nebazimba gundi mm. singa tebalina buzibu atamtelingithem ti change tufunye omukisa okululu akalukalinga ambusi ambusi twagiiseemu mm. when you, you survive an ambush kasowulira ambush nga sasiribuze gwe nga terikutaiwe survivor kubana bali badduka mm. kakati akatwakaise museveni alina emyaka emeka let us look where we went wrong ono yagamba mm. nti ekintu kya museveni kiyiise museveni ate kuba nekibiina kifudde yakikwate okakasizawa nti gwejjo kikwata nte sirabangayo mukoja akutte power mwana era nabagaye nti olutalo bwe luba wakati wa muhoozi n'omuko nze ndi tiimu muhoozi misana tukuanti kyembuuza tukuse taba wa bonna naye nze nkugambe sinalabayo opposition ajja sinalabayo ogundi ajja e- e- e- gundi kakati ekyo kakati olutalo oluli mu palamenti luva kuona omwana ono ayagala okunkuba amasasi mm. wy ye yazimba gavumenti muyasezaalawe ayina sente empitirivu bakimuteekamu andi nkubuulire yaluka nze mulaba n'abantu pulezidenti yakamutumira abantu abo ne tudays ego yamutumidde omuntu naga nti okuva n'obutanyagwa ekyokwesimba ku bwa pulezidenti sijja kijja mu mutwe ye mugambi gwe yatumye nekyokubiri mirundi alekerawo okunvuoli namugamba hmm. ndi nkubulya sebo pulezidenti tajagana mirundi kukwogerako okujjako nga okyusiza enkola zo nanyonyola naganze nali musajja mukuumi nga nkuuma ndi security man nenkola emyaka gyange nenfuna sente nasomanga olumu nga situlya mmere bakagrawundi yange eyobwavu nenkomawano mu uganda nenkola kampuni enkumi eya security nze sigendangako mwabo kubekaija kubawasa bebajja ewange ah, yagamba nti sibyegaijanga nako nakyalajo nabukyazi nendaba nazala wange naki